Kamusta mga tropa? Ako nga pala si Maki, magiging isang travel vlogger. Balak kong libutin ang buong Pilipinas at magsisimula muna akong umikot ng buong Visayas. Bago ako magsimula ng biyahe, ay makipagbanding muna ako sa mga kapatid ko. At pipistahin ko na rin ang tahanan ni Dr. Rizal. So, bumili pala ako ng buko kasi naubusan na ng kape. Patigil ako sa daan. Dito na sa Quezon eh. At uh, 5 hours pa daw ako magdadrive papunta sa Naga. Kaya update ko lang kayo pag nandun ulit ako. Or may makita man ako magandang view. Okay. Pagdating ko sa Naga, binisita ko ang pinsan ko at nakatulog na din ako sa kanila. Nakarating na ako sa Naga ng ano, mga siguro alas 8 or alas 9 na ng gabi. Kaya hindi ko na na-record yung ano kasi medyo mga kadiliman na rin. Ang itinerary ko ngayon ay pupunta ako sa Malabsay Falls tapos diretso na ako sa Albay. Doon ako mag-overnight para makita kung ano man lang ang pinaka magandang vulkan. So, mag-hike na ako. Pinarikod doon yung kotse sa likod. Ayan tapos mag-hike ako papunta sa falls mismo wala pa ako naririnig na falls eh kaya tingnan natin sabi daw malapit-lapit na daw lakarin lang kunting lakad na lang yun kaya nag-change na rin ako sa hiking shoes ko uh, just in case lang ma ano masira yung chinelas ko hindi ko lang kung may entrance to eh tingnan natin yeah. you kayo pag na ah, sa falls So may entrance fee dito sa Malabsay Falls. 10 pesos lang naman eh. Tapos yung daan, pababa na kasi to. Kaya yun, may mahawakan naman eh. Safe naman siya. Dami kuliglig. Uh, naririnig ko na yung falls sa baba. Kaya pagkapunta ko dito sa baba, i-update ko na lang kayo. Naka-afford din to eh. Puro lakad lang ako. ito na dito kasi yun, drive nga papunta sa mundo pero sulit naman ang hangin, malamig tapos meron pa ditong hot spring sa baba uh, gusto sana puntahan kaso wala ng oras eh so <clears throat> pabalik na ako ngayon tapos yung mga daanan dito nakakamadulas eh kaya nakakatakot din eh baka mabasa ako so lakas pa ng agos siguradong mababasa ako yun nga lang. Sana hindi ako madulas sa... Nangyari kasi kanina, nadulas ako eh. Madulas na rin ako. Ano lang Nadulas nga ako. <laughs> Sabi na nga abi. Mano pa rin patong yun. Ah. Kaya hindi ako nahulog. Hinahulog lahat ng gamit ko. Mahalang talent ko. Oh. Ay, nako. Hindi ko afford yun. Saka na pag yumaman ako, bayaran at kuya yan. Nakalibre pa ako ng sakay. Nagkakabitin po, kuya. Sa Imus. Sa Silang? Ah, Nakalalaan Kasi ano na, saglitan din po ako doon kasi yun, umalis niya po pa yung Kung ngayon niya po pupunta ng ano, Visayas. nasulit ko yun <laughs> mabisang kasi ako nagpalamig doon eh kaya sobrang sulit talaga malamig siya dapat mga hapon daw kasi para hindi ka lamigin ng sobra tapos sa umaga naman may mga puno doon na mapupuntahan kayo makikita mo mga naara iba iba klaseng iba ibang klaseng ano mga puno na natatanim dito sa Mount Isarog. tapos yun nga kailangan nyo ng guide kasi may one time na may nagalagala na walang guide tapos naligaw siya. Hanggang ngayon hindi pa rin nakikita siguro patay na yun. Or baka nakalabas sa ibang lugar. Hindi na nagpasabi dito na uh, ayos lang siya. Update lang kayo pag nasa ligas na Sige sige. Ayun na! Ang ganda niya. Woo! Kumaya, hanap ako ng magandang view. Hindi kita makapakita eh uh, naisipan ko na din mag-extend ng 2 days dito. Dahil gusto ko munang libutin si Taragang Bagayon. Good morning sa inyo! Uh, nagising ako ng 5am ng umaga tapos hindi ako maganda yung view kay Balkan Mayan. Eh nakatago pa siya. Pagkatapos ng kumain na karinderya dito sa tabi ng Vulcan Lodging na tinitirahan ko. Maganda yung tirahan na to at saka mura pa. Ang gagawin ko naman ngayon ay pupunta ako sa Kawakawa Heat. Pagkatapos na higot ako pa clockwise sa Vulcan Mayo. Ang next kong pupuntahan ay yung skyline na view maliligo ako sa Busay Falls. Tapos nun ay babalik na ako sa lodging ko tsaka bukas na siguro yung alis ko. sabi daw may akyatan daw dito pagkatapos ng last supper table ni Jesus Christ meron pa mga akyatan hindi ko alam kung may view dito eh yung picture lang kasi nandun yung nakita ko sa google so tingnan natin kung ganda ba mukhang mapapagod ako nakachinelas lang naman ako para pumayit-payit naman ako ah okay parang yung story ni Jesus Christ pala to Grabe, hindi ko talaga na-expect na ganito kaganda dito. <laughs> Kasi nakita ko lang siya sa Google. Tapos yung pinakita lang sa akin, yung last supper table. May hike nga siya, pero sulit naman. Pupunta ko naman yung 21 <laughs> types of bamboo naman, sabi ni Gila Kuya doon. Patag naman, maganda naman yung daan. Kala ko lang masyado siya malalim. tapos kong ma-enjoy ang overview ng skyline. Uh, ano, nagpahinga lang ako at natulog dito kasi sobrang sarap talaga ng hangin. So, natapos ko na yung ano, Skylink, uh, Skyline. Skylink ba yun? Basta sa taas ng volcano. Ngayon, papunta naman ako sa Busay Falls para maligo. At uh, para hindi ako mabantot. Uh, ah, update ko panad na ako so dito na ako ngayon sa Busay Falls nasa lublob kasi siya ng lugar eh entrance fee siyang 10 pesos so sabi ni kuya dito may magandang view daw dito sa taas kaya pumunta muna ako dito imbis ko mapagod mismo eh lang ako ng Busay Falls. Pupunta naman ako sa Tagsawa Road. morning. Second day ko nandito sa Mayon Lodging House at saka ako kahapon. Ito yung part ko na. Paikot dito sa Mayon. Ang pupuntahan ko ngayong araw yung Japanese Tunnel tapos Huyup-Huyupan Cave. Yun ang ipaprioritize ko ng puntahan niya kasi maganda daw doon sabi. So pupunta na ako ngayon sa Japanese Tunnel tapos ang biyahe from Mayon Lodging House uh, Japanese Tunnel ay 14 minutes lang drive. Hindi naman mahirap yan. Kayang kaya yan. Dito sa Albay 76 tunnels, tapos 21 na dito sa area na to. Apo. na-enjoy ko naman yung ano, yung Japanese style nila yun. Sulit naman siya. Tapos yung gagawin ko ngayon ay i-check ko yung Sumulang Lake kung maganda nga. Kasi may nagsuggest din na sa akin na punta ko daw siya. So yung Sumulang Lake pala, natalob siya ng parang skinita na maliit. Sumlang Lake niya lang. One way kasi siya at saka may parating ngayon. So sinignalan ako magtigil muna at antayin ko sila na dumating dito. Update ko kayo pag nandun ako sa huyup Cave. Tapos Daraga Church. Tapos pagka Daraga Church, diretso na ako sa Samar. At simulan na yung Visayas tour ko. Sana magustuhan nyo yung ano, content ng mga napupuntan ko. Enjoy! So, nakarating na ako ng View Cave. Tapos, ito siya. kasi ito 10 pesos, 50. to magkano po? Alin sa'yo sir? 50 po. si ah, 50. So, natapos ko na yung Huyup-Yupan. 300 pesos yung entrance doon. Medyo na ako sa Daraga Church. Tsaka papunta na ako ng Sama. pinaka last kong pupuntahan dito sa Albay ngayon diretso na ako papuntang Matnog tapos hindi na nakawakan kasi kung dalawang oras lang naman yung drive papunta doon update ko lang kayo pag nandun ako sa Matnog kasi magdadrive ako para mapag-post na ako ingat sa akin <laughs>